сол кол эрежеси менен лоренц күчүнүн багытын аныктоого мисал келтирели оң заряддуу бөлүкчө магниттик индукция векторуна перпендикуляр бир тектүү магнит талаасында кыймылдасын колду магниттик индукция сызыктары алаканга узартылган манжаларга ылдамдыкта кире тургандай кылып жайгаштырабыз ошондо ийилген бармак Лоренц күчүнүн багытын көрсөтөт лоренц күчү ылдамдыкка перпендикуляр багытталганына көңүл буралы демек ал ылдамдыктын модулун өзгөртө албайт бирок анын багытын гана өзгөртө алат эгерде ылдамдык менен магнит индукциясынын векторлору бири бирине тик бурчтан башкача бурчта жайгашкан болсо анда магнит индукциясынын векторун эки компонентке ажыратабыз алардын бири ылдамдыкка перпендикуляр экинчиси ага параллель болот андан кийин сол колду ылдамдыктын перпендикулярдык түзүмү алаканга кире тургандай кылып коебуз ылдамдык үчүн сунулган манжалар жана ийилген бармак күчтүн багытын көрсөтөт